چی شده؟ این مامورای کرونا اومد تو من باز نکردم ولی اومد تو نیستش عجیبه زنگ ما هم زد شاید از همسایه ها کسی کرونا گرفته لباس سفید پوشیده بود؟ بله بفرمایید مامانم Salam. Salam. Bu nə? Qorxdum. <laughs> Bu nəli vasitə mama? Axı mən gəlmişəm bala südü görəm. <laughs> Nələn 3 aydır südü görmürəm. Hələ mənə alırsınız. Hələ mənə alırsınız, gətirirsiniz qapıdan, verirsiniz, qayıdırsınız. Bax başıma əvəz elə. Gəl, gəl. Yəni siz olmazın adamı. Həm Sadıya iltimas eləmişəm, yalvarmışam. <laughs> Demişəm hər neçəyə versələr, get mənə libas al gətir. Diva salıb gətirib, həmsədə gətirib qapıdan qoyub, məni qayıdır. Gəlmişəm sizi görəm, bu gəlini, səni, sənahi, hamı odur görəm. Deyirəm, qocalmışam, birdən eləmələrəm, görmərəm. Eləməsin. Mama, bir sən dəxli bir su əvəzələ. Hə, gedim hamama. Üç yol paltarımı salmışam, libas şürüyə quruyub, demişəm. Maman bəy bilədə sağ deyil valla. Valla deyirlər də. Bəli biz də royal telefon. Qocanmışam, yeriyəmirəm, hər kəs gəlir, qapır ölmürəm, o biriləri görmürəm. Sormazı ki, telefonla görürsən. Sormazı görmürəm, sormazı. Telefonla görürsən. Mənim sorma bir telefonum yoxdur. Sənin internetin yoxdur. Var da. Yeni beş eşimim var telefonda. Azıqda salasılanım ikən. Necə heyvana da mənim Yox, bu kim deyiriz? Elə gəlir uşaqlara heyvana. Yox, yox, yox. E, hayvanlara gelmeyecek. Al bunu buyurun. Yok hayvanlar tutulurlar. Aman uşaklar hayvanlar. Valla değil uşaklara gelin hayvanlara gelin. Şerfa. حداقل سری دوم میده اولی تو جلس شده ولی الان تو تخمون سینده بله. ها تاره اینجا اومد ماما ماما یکی حدیدی حدیدیشه اینجا نه اینجا نه اینجا میترسم نه یا نه یا نه اینجا نه اینجا میترسم جبهر نظر بیاد؟ ماما تمیز که قلب آزاری اختی رو میذارم نه یا نه یا ماما حیوانات کرونا توت مازلم هرگی آره، درو باخته بر ندخون Kaşehir merhaba. Ben burada sanmamam gelmedi buraya. Günde gelirdi burada konca işler, cücelere bakardı. Hemen gelir terasa gün tutar. Bu olmaz bu. Mama. Maman gel sormaz istiyor senden danışalım. Gel. Mama gel. Kızım güzel. سلام عزیز جون خوبی؟ خوبم بابا میگم حسابی کیف زدی یه لباس سرد و پا سفید پوشیده بودی خود عروس شدی چطوره دخترم؟ خوبه عزیزم. خوبی؟ خوبی؟ خوبم. بله، شما خوبین دلم براتون تنگ شده بود منم دیلم برات تنگ شده عزیزی دیلم دو ماه روی ماه تو ندیدم من آخه نمیگی من دق آخه میکنم منم شما رو ندیدم دیلم تنگ شده امروز امسال اینقدر ذوق میکردم که عید سلمز میاد ایران اینجا جوش داده یادت هست ببین شما بچه بوده میگفتم قزم قزم ناز قزم امزم نوبار گزم اردبیلیم بنوشسه ساوالانم بالا قزم با شما می شعر میگفتم لای بشم دورت بگردم نه نه نه آنطوری نگون، گرم میکنه. اجازه بده بابات برامان میوه میخره مرک، همه چی میاره دم در میشینه بیرون میگم آخه اینا چرا اینجور میکنن چرا شما هیچکی راه والا شما دروغ میگم به خدا من را میدم اینا نمیاد من میگم لابد من مریضم این ننازه آره، جان خدا اونجایی با یکی مهربون باشین ها یعنی نه که مهربون که هستی ولی منظورم اینه که اون اثر رو خب کنارش هم میزنی خیلی فرقی نمیکنه بیچاره با سرش بزنی یعنی منظورم خیلی میترسه بعد اون گناه داره اون بیچاره به خدا قیافش ترسناکه وگرنه نه انقدر مهربون انقدر شما رو دوست داره نه والا از دوست دارم بس خاطر شما دوست دارم اما خوشم نمیاد میاد من؟ جونم میسی سلامت باشه من قربان شما برم من فدای شما برم دورت بگردم آخه شما اونجور میگی من ناراحت میشم من ناراحت میشم خدا عزیز سلماز ناراحت شد گریه کرد رفت هیچی داره خدا باشه خدا حافظ خدا حافظ باش باش خدا Vallahi rahat oluram. Deyirəm bu Uşağı sizdən uşağı nəyə cəhət yolladınız, getdik o Vallahi uşaqlar yekəlirlər, gərək gedərlər istər övlə, öylənə, zindigilərinə. Gərək mənimlə sənin yolda qala nəmin oğlu. Sizin nəzərinizə elədi. Mən təbiət gətirmirəm. Mən uşağa Deyirəm, uşaq yanımızda olsun görüm. Hər vaxt olmada da əmr edirəm. O qədər mənə qurban sadağa gedir. O sən çox istəyirdi, ayaqçıdır ki bu. E, Pənaha yüz göz yəmrirəm Allah salmaq üçün mənə cavab vermir. Ondan da deyirlər, orada belə mərikçilik, orada buradan da çoxdur. Nəyə yolladı, getdi, qaldı orada? Orada da var, burada da var. Əvvəl burada şuru oldu. Əsən mühim deyil. Bir ittifaq adamı istəyə piş gələ, بعد gələr. Nə neçə Fransa ola, çə İran ola, çə Amerika, hə, hər eləməz. Mən deyirəm, inşallah ki, sizə heç nə olmasın. Mənim nəvət yaşım var. Mən birdən tutdum, öldüm, bu uşaqlarımı görməyəcəyəm. Sen ki dedin 50 yaşın var çan kardeş. Ey, durum yaranın çıktı. Ne? Yok de baba. Bir de ben şimdi sormadı görürüm. Nasıl o ne çıktı? Görersen, görersen ama. Çan o. Yusuf'un balalarını görürüm. Bak hele de ben kocalmışım, kutarmışım da. Ha? Özün, özün də qoruna yoxum ha. Allahümmə sallallahu aleyhi Məhəmməd və ali Məhəmməd. Qəbul olsun mama. Səlamət olasan, iltimas edirəm. <laughs> Çəkil gəbirə cəfər, səndən işim var. Mən də? Hı. Bunlar nə bilirdim ama. Bunlar məsələ mənim təlalarımdır. Deyirəm ki, bunları kubu noxoşluq gəlib, deyirəm şayət birdən öldü. Allah eləməsin bu sözlər. Allah sizi saxlasın. Bu Tahirə əvvəl gəlinimdir, böyükdür. Bu zənciri mən elə əvvəl aradan verirəm ona. Xoş. Bu Pənahın arvadını. Bu Məcidin Ağdində. Bu Hadının Bu da Humani. Biri də var. Hansıdır? Hadı, Humə, Məcid, Pəna, ta, Zad, Əmir. Əmir. Bu beş dənə onların. Bu. Bunu da, bu güçvaralarımı da Hı. deyirlər ki, adam öləndə güçvarasın Orada gəlin qız hər biri hesab elədi, puluna götdü. Onun pulunu o gecə verə vəşə namazı qılalar, ölüyə yaxşıdır. Bu da güşvaralarımdır. Ondan qalanında bala. İndi gəlinlər, qızlar hər nə mənə elirlər, özləri bilsinlər. Bunları da Ben öldüm, ölenden sonra bunları satsınlar, mənə nasip tutsunlar. Allah eylemesin. Allah eylerden. Mama Allah... doğrudan diyorsan koronadan korkupsan ha. Yok, Allah sizi saklasın inşallah oğlum. Yok, yok. Ölsə, ömrümü sənə duacıyam, ölsəm də torpağım sənə dua elər. Elə sən mənə hər mənasib tutursan. Bunu da sözlü deyirəm, daha hala tutarsız. Yox baba, Vallahi. inşallah ki 200 il, 200 il ömür eləyəsən. Bəxtəmərin şansı var da, vallahi. Gözəlim, amma dişi yoxdur. Hə. Qəza yeyəmir. Hayda kocalıb da, heyvan kocalıb da, hə. Yəni. Basta, basta. Basta, basta, aaa. خوابیدن بیت روشن تو روشن کن از نظر روحی خب خیلی طبیعیه که بیان بگن که چیه؟ یه بیماری وارد شده که ماشاءالله بالام قربان بالام